Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bu dəfə Ələt Astara magistralının Salyandan keçən 26-cı kilometrliyində baş vermiş dəhşətli qəzadan danışacağıq. 5 aprel tarixində 22 yaşlı Dadaşov Əli Səfail oğlunun idarə etdiyi Kamaz markalı yük avtomobili yolun kənarında dayanmış Elxan Hüseynovun şükanı arxasında olduğu Hyundai markalı maşına çırpılması nəticəsində 52 yaşlı Dilarə Bağrova, onun nəvəsi 3 yaşlı Bayxan Bağrov, qardaşının həyat yoldaşı Elnurə Hüseynova və yaxını Mirsəkinə Muradova dünyasını dəyişib. Sürücülər də daxil olmaqla 3 nəfəri isə xəsarət alıb. Qeyd edək ki, ölən 3 yaşlı Bayxanın atası Bayram Bağırov tanınmış aranjmançı, musiqiçidir. Oxu24.com Astara istinadən dəhşətli günlə bağlı reportajı təqdim edir.